Tenha fé, não perca a esperança Jesus é com você Não temas desista agora pra você. Não tem Não temas, não desista agora Não, não é a hora que você recua Essa prova está chegando e você pode sim Seu sonho realiza Não temas, não desista agora